é de uma namorada, mas é, pode ser dessas do comentário mesmo. Ó. Fiz até uma manifestação para dizer aí, para declarar meu, meu lado romântico. Aí vocês fiquem a critério aí. Né? Um abraço para todos e até mais, pessoal.